Po co przedsiębiorcy wizja? Wizją jest tak, że dojdziesz tam, gdzie patrzysz. Wizja jest jak drabina. Oprzesz ją o jakąś konkretną ścianę, jej czubek wyznaczy miejsce, do którego dotrzesz. No i warto zastanowić się, zanim podejmiesz ten wysiłek wspinania, czy miejsce, do którego dotrzesz, będzie tym, które będzie Ci odpowiadało. A czym jest ta ściana, drabina? Ściana to jest rynek, na którym decydujesz się grać i miejsce, w którym chcesz wygrywać. Wierzchołek drabiny wyznacza Ci cel, do którego dotrzesz. Drabina jest planem dojścia do tego celu, a wspinanie się po niej jest konkretnymi, konsekwentnymi działaniami, które podejmujesz z dnia na dzień. I im wyżej na drabinie, tym każdy krok jest trudniejszy. Zaczynają nachodzić się wątpliwości, czy ja naprawdę chcę dojść tam, gdzie powinienem. I warto zastanowić się nad tym, czy wspinamy się efektywnie i szybko w górę, czy zastanawiamy nad każdym stopniu, czy idziemy we właściwym kierunku. Czego zacząć? Wyobraź sobie przyszłość, perspektywę 5, 10, 15 lat, taką, która jest dla Ciebie komfortowa i zadaj sobie trzy pytania. Kim jestem, co robię i co mam właśnie za te 5, 10, 15 lat. To jest początek budowania wizji i od tego warto zacząć.